moo nekk ne Mr Rochas kon nag gars yi li ñuy def rek mooy ñu ngi xaar vol bi mu ubbeeku commandant bi mën a ubbi porte bi su ko defee Cheikh Mouhamed El Mekki Ibrahima Niass mi nga xam ne mooy délégation bi ànd ak rakam Mouhamed Sirajidine su ko defee ñu mun a wàcc euh, daw fekk ji julli ci jumaa ji suñ ko ba ko ci yëf yi kon nag gars yëf yaa ngi noonu gars yëpp nañ pour ci biir dëkk bu tedd bi nga xam ne dëkk l'islam la ndax wax amirul muslimin filanek, la nekk waaye wax naa leen lu dégg toujours buuru kanu buuru kanu parce que cheikh ibrahima ñes moo jaar foofu te bàyyi fu mu jaar fa wala fu mu dem toog rek da ngay nekk ca kaw ca kanam ca kanam lolo waral loolu kon nag ñu ngi taaxarlu rek ñu ngi taaxarlu ba yëf yi bañ des nañ ko mën naa dem toogaale hmm. waaw ko wala ok jama'a assalamu alaikum da Allah koyi hakuri kowa ya samu gurin da ya zauna ba jirgin bai tsaya ba tukuna koyi hakuri da Allah kowa ya samu inda zai zauna a zazzauna a zazzauna jama'a masha Allah Şebrar. Masa çoğunu. Allah'a emanet olun. Hmm? Hmm. One minute, please. Yes. xara xara mu taxaw ñu ne xara ñu taxaw rek xar leen ñu taxaw rek paa bi ñu jël bagage please taxaw leen kon bismillah ñëw parce que Kobare. dañ ko baare doo come on come on please leave in this lady is coming you're welcome <laughs> I'm going to go there. Come on. Barham Bay, ñu ngi lay nuyu aisha sarfal ñu ngi lay nuyu ñu ngi gis Ahmed Diallo ñu ngi lay nuyu ñu ngi leen gis en direct bi ya Alima xawma yaay ñu ngi lay gis Ndiémé Ndiaye Ndiémé Ndiaye la tudd. ñu ngi lay gis Ndiémé Ndiaye. Maylen deux, deux Sorry, Boubi. Qui m'a beaucoup président de Fourmoudjan Non, non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Kon lo kon lo am Merci, thank you. Thank you sir. yeah, zona, né? Caraca, vamos Ini wacananya di airport ini. Seringkali ini anda ke Imam Abuja. Sini jabat. Diam. Dabei. ኖኑ ዲዋት ቲፎል ሸብራ ማንግኖኑ ጉባወለምን ሲሰኛስ ሞ አላጅ አመዱ ኛስ spécial lañ jël pour waa kër Cheikh Ibrahim Niass bi الله يهيمنا لك الله يهيمنا اللول الله الله Jonas, Jonas. كيما بريزا مجموع باب الشيخ مجموع طاهر naa di nuyu si sëriñ bi ñu noonu di nuyu sëriñ bi ñu noonu di nuyu sëriñ bi ñu noonu di nuyu sëriñ bi mu ngi noonu bi waaw yoo xam ne nii la Oh, ngi gis ci commentaire yi ñoom day fa toog allah buur wait wait wait wait wait you Sheikh. Sheikh, you call him Sheikh, you call him yes okay wait you coming okay wait wait you coming wait jël bagas, eh eh booba so bagas. jël suñu bagage ba dem ko wala dem Go, go, go, go. I'm going outside, best. Please, please, please. Go. Suze, seetal ñu na bàyyi dafa génn. Baay génn na mu ngi fële. Fee la dugg Baay. Ana sëriñ bi. Fan yéegal yéegal yéegal yéegal sëñ Makala yéegal yéegal non non yéegal xaaral ma yéegee nii ci gannaaw rek na fi mu waaw waaw acca bismillah